further extends their commitment to work together and with others to promote the full implementation of the Daily success. This documento celebra a efetividade. A semelhança entre o e o mundo Thank you. ustawy الابلكيشن وصل إلى مركز رد من قبل بساعة تسعة and myself in the world. Mine was actually about John Moss, who's on the drum kit behind me. чем-то подобном. Да, поблизости. Да. domu, albo tylko wyłącznie w szpitalu, ewentualnie na opiekuńczość rodziny, no, albo stygmatyzację po prostu lepiej nie pokazywać tego chorego w rodzinie. On ma dobre warunki, dobre w cudzysłowie, czyli takie, żeby... Nie da się tego zrobić w środowisku żadnym szpitalnym, nawet w ośrodku dziennym, bo to wymaga zupełnej samodzielności, wystawienia tych osób. kulinarny, trening higieny, trening poszukiwania pracy, trening. A dzisiaj, proszę Państwa, pierwszy piątek miesiąca, więc e, zachęcam do tego, żeby skorzystać. Teraz i nikt tego już nie zmieni. Wszystko ma serce. Thank you. pracy trzystronna. Ona nas uspokoja.